Dzisiaj mamy wtorek, 29 września. Zaczynamy nagrywanie. Może coś znajdziemy dziś. Tutaj mamy bardzo ładny stolik. Patrzcie. Rewelacja. Skręcamy takiego. Thank Bacana. Tułowica. Też spałem. Kolejne obrazy. Czy, czy Borys domy Dom Książki 1980 Tureckie Zakłady Magularskie 1980 też